そのまんま、そのまんま、あ、いいよ、浮いた。はい。そのまんま、姿勢そのまんま、ちょっとパワー探ってみ。いいよ、そのまんまで。いいよ、そのまんま。自分の思った通り、そのまんまキープしてってみたい。 極力さその高さキープで頑張ってみてでちょっと右サイドからそのまんまそのまんままりを 行き過ぎてるちょっと軽く左に流して右当ててはい戻していいよそのまんまでアプローチはい降りよっかあ彼が見てみんなから降りてちょっと左戻してあいいよその方向でいい はい。